¿Cómo están gentes de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Omar Rojas y hoy quiero hablar sobre un tema muy serio, sobre el terremoto de 7.1 porque, o sea, me preocupé mucho por las personas de este terremoto ya que sentí ese terremoto y sí fue muy fuerte, hasta en el edificio de mi escuela todo, el techo por poco se iba a caer, er, bueno, no se cayó, pero sí sí se sentía. Y cuando me enteré sobre todos los fallecimientos y derrumbes, pues quise dar un mensaje, que es el que estoy dando ahorita. Y aparte porque también con este video que me, me enviaron mis familiares. Este edificio se movió horrible, horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer este va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pues pensé que eso era muy grave. Y mi mensaje es que, siempre, que en el centro siempre todos incluyendo a mí, vayan a ayudar. O sea, ayudad a todos. O sea, hay que traer comida en el centro, o sea, y, y apoyar a personas. O sea, ofrezco esta ayuda, incluyendo a los fallecidos y a las personas que también necesitan ayuda, pues para que eh, obviamente no quiero que nadie se muera. Y bueno, era todo lo que quería decir. Y si mi mensaje les pareció muy, muy serio, entonces compártanlo, denle like y comenten lo que opinan. Bueno, ese es mi mensaje y bye bye.